Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'une substitution particulière qu'on utilise assez souvent en jazz manouche. C'est pas mal les guitaristes euh, de jazz manouche qui sont plutôt récents, je pense notamment à Birelli Lagraine qui utilise beaucoup ce procédé et d'autres guitaristes, je pense en particulier à Adrien Moignard. Ce sont des guitaristes qui utilisent donc la substitution qui consiste à jouer un accord mineur, un demi-ton au-dessus d'un degré 5. Lorsqu'on est sur un Mi7 et qu'on va résoudre sur un La majeur ou un La mineur, donc sur un degré 5, on peut jouer l'arpège de l'accord qui est un demi-ton plus aigu, donc un Fa mineur. Cette substitution, en fait, euh, elle est utilisée par Django Reinhardt. Oh, quelle surprise C'est pour ça qu'il utilise de façon vraiment... Euh, il n'utilise pas si souvent que ça, vous aurez les références euh, dans la, indiquées dans la vidéo. Il n'utilise pas si souvent que ça, mais quand il le fait, il fait vraiment Fa mineur tout court. Il ne fait pas Fa mineur 7, Fa mineur 6. Et donc il va faire, sur un Mi 7, il va faire par exemple... Voilà, c'est du Fa mineur simple. Donc c'est quelque chose, pourquoi on peut, on peut faire ça Parce que c'est parce que c'est comme ça, ça révolutionne l'harmonie, presque ça fait entendre euh, le mode de mi altéré en fait. Ce sont des notes qui sont dans, dans mi altéré, la gamme de mi altéré. Et en fait, cet arpège de Fa mineur, il va chercher des enrichissements de Mi altéré. Il va chercher la bémol 9, la tierce, la quinte augmentée, et donc ça fait entendre trois enrichissements, enfin deux enrichissements de mi-7 avec sa tierce. Et ça, ça sonne vraiment, euh, ça sonne vraiment bien, d'autant plus que c'est un accord mineur simple. Ça fait une... En gros, l'idée, c'est que ça fait une couleur d'accord mineur qui n'est pas l'accord qui est joué, mais qui sonne quand même bien parce que c'est des enrichissements de la gamme altérée. Et ça, ça sonne cette superposition de mi-7 dans l'accompagnement et de fa mineur dans le solo, ça sonne vraiment bien, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ça. Donc, euh, la première chose à faire, c'est de visualiser où se trouve l'arpège de cet accord-là, Fa mineur, à l'endroit où on joue l'accord de Mi7. Donc Mi7, il est ici, Fa mineur, il est comme ça. Alors c'est dur à jouer comme position d'accord. Comme ça aussi, comme ça. Mais c'est ça qu'il faut visualiser. Donc à l'endroit où il y a un mi-7 comme ça, je vais faire ça. C'est ça l'arpège en question. Euh, c'est, je trouve, ce qu'il y a de plus difficile, arriver à bien visualiser où se trouve cet accord-là par rapport à mi-7. Ça prend beaucoup de temps. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé ça pour la substitution tritonique, pour voir où se trouve l'accord de la substitution tritonique. Et ça m'a demandé énormément de travail, je me rappelle encore, <laughs> c'était il y a longtemps. Euh, mais maintenant, du coup, sur n'importe quel accord 7, je sais où se trouve sa substitution tritonique et je sais tout de suite arpéger la position qui correspond, l'arpège qui correspond. Et ça, dans l'idéal, faut le savoir, ce que je viens d'expliquer, à chaque position de l'accord. Pour cette position-là, c'est ça. Pour cette position-là, c'est ça. Donc là, je fais des positions d'accord qui sont difficiles, mais il faut bien le visualiser. Donc nous, on va mm. rester sur cette position-là, Fa mineur. On va jouer cet arpège d'accord avant que l'accord tombe sur le La. On va faire ça sur Anniversary Song. Il y a un mi-7 qui dure longtemps, et a un moment, ça retombe sur le La mineur. C'est juste avant que ça retombe qu'on va pouvoir faire ce Fa mineur. Sauf si vraiment on veut apporter une tension sur les quatre mesures de mi-7, pourquoi pas, ça peut être un choix, mais nous on va commencer plutôt classique. Et pour m'entraîner, je vais faire ça sur le playback qui contient euh, Mi7, La mineur en boucle. C'est le début de Anniversary Song. Comme ça, ça me fait bien bosser cet arpège de Fa mineur. C'est parti. Donc je commence par l'arpège de Mi7. Là, ce que je suis en train de faire quand je fais cet exercice, c'est que je m'entraîne évidemment à jouer les bonnes notes au bon moment, et après je vois qu'est-ce qui marche bien, quel type de résolution fonctionne bien. Par exemple, cette résolution vers la 9 de la mineure, elle, fonctionne bien. Euh, il y en a une autre qui est un peu plus audacieuse que j'ai faite sur la 13e, sur la sixte majeure de la mineure. Donc c'est à vous de passer du temps à essayer de vous approprier cette sonorité. Quelque chose d'important, c'est de bien comprendre que pour que ça fonctionne bien, il faut jouer que les notes de fa mineur, et avant, il faut jouer du mi-7. Donc vous jouez la couleur classique, et là, bam, pendant quelques notes, vous amenez le fa mineur, et c'est ça qui fonctionne. Parce qu'on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe, l'harmonie, elle, elle, se tord d'un coup, oh, et ça retombe bien, et c'est ça qui est surprenant, et d'une façon un petit peu originale. C'est ça qui y bien dans cette substitution. Donc il ne faut pas mélanger par exemple les notes de Fa mineur et de Mi 7. Ah, je mets tout en même temps, ça va sonner encore mieux. Ben non, au contraire, c'est le fait de grouper trois notes, donc les notes de Fa mineur, qui sonnent bien ensemble et sur l'accord de Mi 7, et qui sonnent un peu décalé, qui fait que ça marche. Donc il ne faut pas casser ça, il ne faut pas rajouter des six, des septièmes de partout, ça va, ça va adoucir en fait ce contraste entre Fa mineur et Mi 7. Pour conclure la vidéo, je vais faire une improvisation sur toute la grille de Anniversary Song et il y a plusieurs degrés 5 qui résolvent. Il y a le Mi7 qui va sur la mineure, ensuite de façon passagère il y a un La7 qui va vers Ré mineur, donc là je pourrais faire un Si bémol mineur. Ensuite, euh, ensuite il y a, sur le B il y a un Sol 7 qui va vers Do majeur, donc là je peux faire un La bémol mineur, un arpège de La bémol mineur. C'est parti, une impro, donc en utilisant de façon quasi systématique ce procédé. voilà, à vous d'utiliser ce procédé sur toutes les cadences parfaites que vous rencontrez. Vous vous habituerez à ces sonorités, et puis après vous apprendrez aussi à le doser. C'est de temps en temps qu'il faut le faire, hein. c'est de temps en temps quand on veut un peu casser l'harmonique, ça marche bien. Là je l'ai fait systématiquement, donc ça sonnait très jazz entre guillemets, mais si vous le faites de façon un petit peu plus euh, avec parcimonie, de temps en temps, ça fonctionnera encore mieux. Vous pouvez faire un tour sur ma chaîne YouTube, vous abonner pour soutenir mon travail. Vous pouvez vous entraîner sur les playbacks disponibles sur cette chaîne YouTube. Donc il y a tous les playbacks sur lesquels j'ai travaillé, j'ai improvisé. Le Mi7, la mineure et puis différents playbacks sur Anniversary Song. Vous, les trouverez sur ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi aller voir sur mon site Guitare, Improvisation. Il y a des pages et il y a plein de cours euh, complets d'une heure et demie ou deux heures disponibles.